Ah, nos encontramos un combo de patinadores. Vamos para el cerro, nuestro cerro Notivara. Como los patines no es tan fácil bajar, tienen que ayudar un poquitito Aquí está el resto de combo. No sabía pues que era tan difícil bajar. Nos vamos para el cerro. Estamos viendo los alumbrados, pues yo no acostumbro. Pero ya como estamos aquí en la en Ciclas, entonces vamos para el cerro. Vamos para las fuentes, dónde? Para las fuentes. Por aquí haciendo fila india con los patinetos los patines. Estaba a la entrada del pueblito país. Pues. Creo que no podemos subir ellos, incluso bajan con nosotros, ellos no pueden bajar. De acuerdo. ¡Ey, muchachos! ¡Ey! ¡Ey, patines! ¡Ey, patines! Que lo único que interesa es que no van a bajar embalados. No, no, no, no. No, porque eso depende de la bajada. ¡Vamos para arriba! negocios. a los negocios, a Turibú, si lo dejan entrar. Cambia los. Y ya los patinadores por acá, que cada año hacían el parche. Medellín, Colombia. Lo logramos después de que el man de Ciclas negocia tranquilamente con el señor que cuida esto, o sea, que son los policías y los guachimanes. Vamos para arriba para el cerro.

bien. Estamos con. como por aquí por detrás del pueblito. En fin, logramos subir. Por allí están todos los patinetos, vean, los... Sí ya por aquí con la vista un pedacito de Medellín. Cumplimos. Bueno, lo logramos. Estamos ya descolgando. Olha, eu tô Ei. <laughs>